wai sai bayan sati biyu da aure tukunne gano da cewa namiji ya aura ashe ba mace ba abin mamaki baya karewa wannan da kuke gani sunan shi Muhammad Mutumba ustazi ne babban malami ne Sheikhul Islam a wani babban masallaci da ke Uganda mai suna Masjidun Nur tsautsayi ne ya fada masa ganganci ne ko kuma da gayya ya fara idan kun ji labarin za ku ba da ansa da kanku shi dai ustazi ya ce kawai ya kyakkyawa yamiya tana giftawa cikin hijabi ta ruba jikinta sai ji soyayya ta fada ran shi suka fada cikin kogin soyayya suka yi nitso aka kwana da kwanaki ana shan soyayya aka yi watanni ana shan soyayya amma sai dai kash har yanzu bai gane cewa fa da namiji yake mu'amala ba kuma kun san su zai ba irin wannan zancen na no gap ko skin to skin ko kuma zuro hannunka masoyi daga nesa nesa ake ganin raƙumin yara kuma kowa ya san da cewa haramun ne addinin musulunci irin wannan tabaran bacin an yi aure aka shagalin biki aka sha biki amarya ta sha gown ta ci makeup dare amarya ta tare ango ya ce da yazo zai kusanci amarya ta ce masa tana da al'ada to an gwada ke ustazu ne sai ya dauke kai ci gaba da uzurin rayuwarsa kamar yadda ya faɗa to bayan kwana takwas da aure ko kwana sha TV za a ce ne sai yan unguwa suka gano ko kunci suka kama amarya ta yi sata a makota suka kama tana haura katanga tana fadawa yan unguwa suka ce basu yadda ba sai an je police station an caje ta kuma bugu da ƙari akwai yanguwar da ake raɗe raɗe cewa namiji ne namiji shi dai ango kamar yadda ya faɗa so ya rufe masa ido bai gani ba ana zuwa polis kun san namiji ke cacin namiji mace sacin ɗin uwanta mata ina shiga bangaren mata na sashin sai aka ji tudu nan fa ba sai labari ya sha bamban ba yanke muku dogon labari da ya koma gajere daga amaryar har ita angon har shi angon suna can a prison a halin yanzu domin amarya ta ce fa ango ya riga da ya san da shi namiji ne kafin ya auren yana sane ya aure shi suka hada suka rufe baki suka soyayya shi kuma ustaz wato ango ya ce bai sani ba kuma kun san ya saba doka a Uganda su idan aka kama mutane suna irin wannan abun auren jinsi kullis ake a prison har abada shin me ra'ayinku kuna ganin da cewa angon ya fi gaskiya bai sani ba ko kuma amarya ta fi gaskiya wannan labarin ya faru 2020 Allah ya samu dace hoton gidan babola ahmad tinubu ne hoton da ya ji hankalin mutane a social media kuma ya ba wa abokan hamai babola ahmad tinubu dama su gaya masa bakar magana na farko abokan hamaya suna ganin da cewa wai aka aka ishe mu da mu zaɓi musulun muslim ticket mutumin da ya kasa ba wa yarsa tarbiyya shine zai ba wa wasu 'yan najeriya tarbiyya abokan hamayya fasance sun abin da ya fi musu ciwo fa ne, wannan yarinyar activist ɗin yan LGBTQ ce ma'ana tana kwata yan LGBTQ yanci bara ku ga kaɗan daga ciki wannan hunga pejin sanye na Twitter take cewa trans lives matter black trans lives matter wasu an social media sun ta sun ce ai ba yarsa bace ba karya ake yi kwatsam aka turo wannan hoton kun ganta nan ga ta nan tana a gefen nan ɗana da ta graduation ga kuma mamanta ga kuma babanta a gefe wanda ba baƙuwan fuska ba ne. wasu mutanen kuma suna ganin da cewa bai kamata a ce wai an ɗauko abin da yarinya take ba an haɗa ta da laifin mahaifinta ba kowa halin shi daban kuma bugu da ƙari babanta aka zaɓa ba ita ba ya kamata abokan hamayya da kuma yana jira a maida hankali akan mahaifinta ba akan ta ba wasu kuma na ganin da cewa yaran yanzu ne kai fada baka haifi halin shi ba kowa ya san halin yaran yanzu ka a dina ganin laifin shi duba da cewa abibatu fashion model ce a america sunanta na gaskiya abibatu wasu mutane suna ganin da cewa sana'a take ya kamata a batta dan Allah a daina aibata ta ko ma me dai aka faɗa abokan hamaya cewa suke ya kasa tsawata wa ST shiga mai kyau shi zai tsawato da 'yan Najeriya amma fa wasu mutane suna ganin da cewa rayuwar Bola Ahmad Tinubu rayuwa ce mai kyau wato lifestyle din shi ba za a matsa dan Najeriya yayi abin da baya so ba kowa zai abin da yake so shine rayuwar da suke ganin ta fi musu daidai shin mai ra'ayinku dangane da wannan batu Allah ya samu dace kasashe wajen guda hudu na Afirka sun fartaki president din Faransa wato Macron da kasarsu well done kamar da ku sani kasashen turawa sun dade suna zalunta kasashen afirka ba ma sabon labari bane to a cikin kasashen turawa babu kamar faransa kusan yawancin kasashen afirka kasar faransa ce ta colonizing su kai takaice muku dai har yau har gobe kasashen irin su niger Congo da kasashen masu jin Faransanci din nan sai an je an bugo musu kuɗin da za su kashe daga Faransa an kawo musu sannan su kashe a kasashen su. bara ji dalilin da ya sa suka fartake shi sun manta da cewa sun yi posting a news da cewa president macron zai shigo afirka yawo domin yana jin labarin kishin-kishin da cewa da rasha da dai su china wannan yan kungiyar opec din suna so su kwace masu taniyar tatsa wato afirka kuma ya ji labarin kasashen Rasha suna so su koran masojin da ya kafa a waɗannan kasashe kun ga shi kuma ce zai kawo musu ziyara zai yi zo zai kawo ziyara da ya shigo kasashen sai zo irin ya zo ya musu toshiyar baki da cin hancin nan ya ce musu ai ya zo ne dan ƙara ba su yanci kaza kaza kun san kana son mutum saboda ba su toshiyar baki kada su gwaje su bage da su bi rasha. shine fa president din DRC Congo ya ce masa in dai kana so mu yadda da abin da kake faɗa kana so mu saki jiri kai har sai ka zo ka nuna kaida na sanin abubuwan da ƴan uwanka kakanninka da kuma har yanzu kuke aikata a Afirka shine shi kuma ya ce ba zai yadda sun yi laifi ba zai ɗauki wannan laifi ba it's not France's fault. I'm sorry to say it in such blunt terms. You have not been able to restore the sovereignty, neither military nor security. Kafin ka ce dai mutanen gari suka dinga protesta cewa ya fita ban musu kasa. Kuma suka ce kusojin da ya turo daga kasar Faransa ma bai hana ta'addanci a garin ba kai kudin su yake kwasan musu a banza da hufi. a wata newspaper da na karanta ko idan ka raba wutar da electricity da ke kasar faransa a halin yanzu gida uku kaso ɗaya ana amfani da tattalin arzikin ƙasar niger wato uranium domin a bada shi suka ce a duka kwai guda uku da suke cikin kasar faransa ɗaya daga cikinsu daga uranium ɗin niger ake bashi wuta yanzu dai babban takaicin kasashen turawa wannan shine kasashen rasha da kasashen china wannan opec din da suke so su goya afirka kuma su sun shigo afirka ne ta lallami da lumana da kwanciyar hankali sabanin su da suka shigo suna kwasan kayan mutane suna satar su amma babban kalubalen nan shine fa duk wani shugaban kasar afirka da yake so ya toshe tura daga cimma burinsa a afirka fa ɗauke shi suke su gaba da shi su sheke shi kamar yadda suke wa gaddafi shin me ra'ayinku dangane da wannan batu Allah ya samu dace to alhamdulillah mun samu mun tara dubu ɗari biyu da hudu daga jiya zuwa yau waɗanda ba sani ba waɗannan kuɗaɗe ne za mu yi amfani da su wajen ciyar da mabukata almajai da kuma marayu abinci a cikin azumin watan ramadan target ɗinmu na farko 1 miliyon naira ne kuma insha Allah sai mun kai shi akwai masu tuniya ɗari biyu ne dubu ɗaya har zuwa dubu biyar ina ganin alat ɗinku ga account details ɗin a nan wajen sadaka bata kaɗan bata yawa ga anda Allah ya horewa Allah ya sa mu dace sannan Allah ya haɗa mu aladan